Viva, viva Nissa la bella! Oh la mia bella Nissa, regina del di campagna, lo più gran soleudor. Tu giù io canterai, su dalitiu tu nella, la tiu mar d'azur, lo si ciel pur, et tu giù criderai. Et la più tu giu canterai su dai la chiuma Viva, viva Isabella, canti nostri gloria, l'antique de ma mamaire do mundo plus beau Toujours eu canterai, ta tiu tunela, la tiu mar d'azur, lo ciel pur, et toujours crierai, elle a nourri tournée. Viva! Viva!